In dobrodošli, z vami sem Tropa 44 in danes vam bom povedal, danes vam bom povedal na YouTube, uh, tudi v angliščini bom povedal, seveda. Uh, ves, srečnega pa zdravega, uh, veselo novo leto, happy new year. Uh, tako da ja, več snimite, več, več, več Q&A bom posnel uh, drug teden mogoče začnem z uh, eh, alt. Konc meseca, konc meseca bom začel že po mojem drugo epizodo za Minecraft. Uh, ja, uh, kaj vam bi še povedal? Dober, ja, dober sem ajte v 2016. Um, eh, več ga serte, več zajbanci vam želim. Um, minutah. Velik snemite. Um, ehm, ja, pa še povedal. Um, ehm, dobar se majte. Um, ja. Uh, zdaj glih nalagam slovenski Minecraft Tropa 447 del. Tako ga, ga pogledajte, ko bo seveda na YouTube, vam bo tudi, bom tudi povedal, kdaj bom objavil na mojo Facebook stran. Uh, pa plus to, da bi se rad zahvalil tistim, ki so me vprašali. In to so Ali, Bo Ali Bombenk, Nik Jerkovič, Bojan Pavličevič, uh, e, skupina navijačev Restless Ultras Senice, Žan Bautar, uh, um, e, Filip Stanič, Filip uh, Herakovič, Maj Smolej. Um, Suzana Đorđević. Uh, Patricija King. Vsem vam želim lepe praznike, vesel nov let. V glavnem, hvala vsem za vprašanja. Um, čez, par ur, čez par ur pride uh, Minecraft gor na YouTube. Ja. Upam, da bo hiter se nalavdil iz jezvida. Um, ehm, kaj bi še povedal? A ja. Aleksa uh, zahvalil bi se Aleksandru Stojanoviču, pomagam, da ga nisem omenil. Hvala vsem za vprašanje za Q&A. Um, ehm, če hočete, lahko še snemam Q&A. Lahko tudi ne, lahko spet začeti snemati Minecraft. Minecraft. Um, tako da ja. Um, v glavnem, lajkite ta. Um, ehm, Lajkite tale eh, video in naročite se na moj kanal Folk, tako da resno. Uh po novem letu spet začnem snimati QA, tako da se pripravite, folk. Um, kaj vam bi še povedal? Um, v glavnem, veliko sreče vam želim. Um, tako da, ja. Dobrega srce, dobrega srce, um, fajn ga pite, napite se, če hočete. Uh. Jaz se žal ne morem. Imam letos neki, letos mi nič ne paše za nov let. Ehm, se pravi, po danes, oziroma jutr, malo ehm, malo pil, radar, skritih mesečnih. Ehm, v glavnem, tač odločil sem se, da vsem na YouTube-u povem srečenega pa zdravega, oziroma srečno novo leto vsem. Tako da ja, nasvidanje in se vidimo drug po novem letu za Q&A in danes, in danes, ali čez par ur, pride nov video od Minecrafta. Ehm, tako da ja, lajkite tale video, res. Adio, to je bil nasvidanje. Zami sem bil tropa 44, adio.